Текст 1ねえ、カラボッくん。さっきの文に基づいて少し会話をしてみましょうか。いいよ。こちらから質問しますから、できるだけ短い答えをくださいね。わかったよ。Где альбом? Вот. Что тут? Новые фотографии. фотографии. И не? Какие это фотографии? Новые. Где фотографии? Тут. Хай. 次の文章に行きますね。Какой это город? えっと、どんな町と答えればいいのかなじゃあ、囲い к о й は何と訳できますかどんな、どのような、どういうかな実は現代のロシア語では、どのも意味しますよ。どの町ああ、何町 なんという町だね。当たり。Какой это город? Владивосток. いいですね。Владивосток – это что? Город. いいぞ。さて、где Японское море? Рядом. Что рядом? Японское море. Нагай десне? Море. Хай. Какое море? Японское. Угу. Владивосток. Какой город? Порт. Я. Город порт. Хай. Цугинобун. Владивосток. Какой город? ここでかっこいいはどんなだよねはい。じゃあ、красивый морской. Очень красивый, то кота этому и десё. Какое там небо? Голубое. А какое там море? Синее. А какие там горы? Зеленые. Хай, Цугине. Что там голубое? Хм, небо? Хорошо. Что там синее? Море. Что там зеленое? Горы. Идесне. десне? 先生、どうしてさっきの質問は形容詞が全部中性形だったのニエバとモーレならまだわかるけど、ゴーレは複数形じゃないよく気づきましたね。ちょっと考えてください。 聞き手は質問する段階で返事に出るものの性別をはっきりわかりますかわからないね。つまり、質問にある形容詞の性別が、その海や空や山などに直接つながっていないわけですね。言われればそうだね。で、ここで質問。首都は何西ですか 性別にはあまり関係ないと思うけど、無性だ。はい。思い出してみて。無性は、イコール、中性だ。つまり、質問の形容詞は、返事のものではなく、人に結ばれてたわけだ。そうですよ。じゃあ、続けますかはい。 Зима какая? Холодная. Что холодная? Зима. よし、次。先生、はい。довольно はどんな質問にも答えないのうん、品詞は何でした福祉だね。福祉というのは、つまり 本格的な品種に少し達していないと思いませんかうーん、そうかな。ですから、副詞というのは単独で使えない場合が多いんです。特にダウォルナのような程度を表す副詞は常に形容詞と組み合わせて使うものです。この具体的な場合では、насколько холодная зима どれだけ寒い冬ですか と聞き、довольно холодная、割と寒いんですと答えるのが良いかと思います。了解、ありがとう。では、сейчас что? лето. Как? Как? Как сейчас? Тепло? Угу. Как тепло? Насколько тепло? Очень. И Море сейчас какое? Теплое. Когда море теплое? Сейчас. Что сейчас теплое? Море. Хай, Цугинобу. Какой сейчас месяц? Август. Август какой месяц? Самый хороший. Какой сейчас месяц? Самый хороший. Какой сейчас месяц? Август. Осень. Осенний. Осеннее небо какое? Серое. Все деревья какие? Желтые. Какие деревья желтые? Все. Хай, цугине. Теплое только лето? не. Нет. осень тоже довольно теплая. Очень хорошо, Субараси. Какой там берег? Морской. А какой там пляж? Городской. Городской. Какое место популярное? Набережная. Токуроде, сенсей. Набережная, ла. 海岸通りと考えていいのそれだけではないんだな。語源は見えますかベーレ、ベーレク、岸だね。そうです。岸は海にも川にも湖にもありますね。今は海の話ですから海岸通りと訳すのが正しいですが、直訳は岸辺通りね。では、ナベレジナ Какое место? Популярное. Набережная – это что? Место. Что там? Фонтан, киоски и кафе. Набережная но кейджова, の形状は形容詞ですね。けれども、 ここでは名詞として使われています。それはよくあることです。スタローワ в а я парикмахерская п и ー о ж н о е ж а полицейский, военный.